šunės loja, katės moja. Šunės loja, katės moja, žiūrėk slūgė, kas atjoja, žiūrėk slūgė, kas atjoja. O ir atjoja du ponaičiai. Jie atjoja du ponaičiai mūsų pono, du brolaičiai mūsų pono, du brolaičiai. Sveika ponia Marti mūsų, sveika ponia Marti mūsų ar nematė tai brolio mūsų, ar nematai brolio mūsų. Sveiki broliai pono mūsų sveiki broliai, pono mūsų, aš nemačiau brolio jūsų, aš nemačiau brolio jūsų. Galvai nelaivajavoja, galvai nelaivajavoja, gal girialai šabliavoja, gal girialai šabliavoja. O jei vainelai vajavoja, naujai vainę laivajavotų čia kardelis, nekybotų čia kardelis, nekybotų. O jei girelai šabliavotų, o jei girelai šabliavotų čia kurteliai, nebegiotų čia kurteliai, nebegiotų. O sveika ponia Martimų. Sveika ponia Marti, mūsų tu nužudėjai, broli mūsų, tu nužudėjai, broli mūsų. Šunės loja katės moja, šunės loja katės moja, žiūrėk sulūgė, kas iš joja, žiūrėk sulūgė, kas iš joja. Поня понано дайгою, Поня понано дайгою галяло, Копаковою галяло, Копаковою. O žvaigždė puodiniai, kai vaikai prie stalo, kai rasa ant žolės. O žvaigždė rūgiuose, kai kaimiečiai pavėsi, kai dangus akise. O žvaigždė už lango, kai praeivis pavargo, kai virš kelio naktis. O žvaigždė virš draugo, mano draugas už lauko, mano draugas toli. O žvaigždė ant sniego, kai nieko nelieka, vien tik žodis atleisk. Vien žvaigždė puodynė, vien vaikai prie stalo, sode oboliai. Na, na, na, O žvaigždė puodinį, kai vaikai prie stalo, kai rasa žolės. O žvaigždė rūgiuose, kai, kai medžiai pavėsi, kai damus akise. O žvaigždė už lango, kai praeivis pavargo, kai miškelio naktis. O žvaigždė virš draugo, mano draugas už lauko, mano draugas tolin. O žvaigždė ant sniego, kai nieko nelieka, vien tik žodis atleisk. Vien žvaigždė puodynė, vien vaikai prie stalo, sode oboliai. Oboliai, oboliai, oboliai, oboliai. Oboliai, oboliai, oboliai.